في حديث عبد الرحمن بن عوف انه عليه الصلاه والسلام قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه اي ابن عبيد الله والزبير في الجنه اي ابن العوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن ابي وقاص وروايه سعد بن ابي مالك في الجنه وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رواه الترمذي وصححه الأرض